नमस्ते सबैजनालाई म राजीव ख्याजु र आज हामीहरू युट्युबको थम्नेल हामीले कसरी क्रिएट गर्ने यसको बारेमा सिक्न जाँदैछौँ सो तपाईँले मेरो च्यानलमा चाहिँ धेरै थम्नेलहरू देख्नुहुन्छ सो नाइन्टी पर्सेन्ट थम्नेल चाहिँ मैले क्यानभाबाट नै बनाएको छु किन बनाएको भन्दाखेरि मैले चाहिँ कन्टेन्ट चाहिँ एकदम फास्टली क्रिएट गर्नको लागि र मैले फोटोसप पनि युज गर्ने गर्छु तर क्यानभामा चाहिँ अलरेडी राम्रो टेम्प्लेट भएकोले चाहिँ मैले क्यानभाबाटै छिटो टेम्प्लेटहरू चाहिँ क्रिएट गर्ने भएकोले चाहिँ मैले क्यानभा चाहिँ धेरै युज गर्छु प्लेलिस्टमा गएर तपाईँले क्यानभाको सम्पूर्ण जानकारी चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ आज चाहिँ हामीहरू क्यानभामा चाहिँ युट्युब थम्नेल हामीले कसरी डिजाइन गर्ने भनेर सिक्न जाँदैछौँ सो सुरुमा हामीहरू युट्युब थम्नेल जुन चाहिँ यहाँ तलतिर पनि देखाइरहेको छ हामीले क्लिक गर्छौँ क्लिक गर्ने बित्तिकै डिफ्रेन्ट टेम्प्लेटहरू तपाईँको लेफ्ट साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ सो डिफ्रेन्ट राम्रो टेम्प्लेटहरू छ सो तपाईँले आफ्नो गेमिङ च्यानल छ भने तपाईँले यहाँतिर गेमिङ भनेर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँले आफ्नो कुनै इन्स्टिट्युसन छ भने तपाईँले इन्स्टिट्युसनको लागि हुने गरी टेम्प्लेट पनि तपाईँले सर्च गर्न सक्नुहुन्छ सो डिफ्रेन्ट टेम्पलेटहरू यहाँतिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ आज चाहिँ म आफ्नो युट्युबको थम्नेल चाहिँ एउटा क्रिएट गर्छु सो सुरुमा मैले यो लिएँ र यहाँबाट चाहिँ म केही कुराहरू चाहिँ अलि डिजाइन आफ्नै रूपमा चाहिँ गर्छु जस्तै कि मैले यो रेक्ट्याङ्गललाई यहाँतिर हाल्छु क्रिप्टो करेन्सीलाई यहाँतिर हाल्छु यो मान्छेलाई यहाँतिर हाल्छु र यो यहाँतिर हाल्छु यसलाई यहाँतिर हाल्छु र अझ तान्छु हाउ टु युज क्यानभा भनेर लेख्छु म यहाँ फुल कोर्स क्यानभाको लोगो चाहिँ म लिएर आउँछु एलिमेन्ट्समा जान्छु र लोगोमा चाहिँ मैले क्यानभा भनेर सर्च गर्छु तपाईँले यो लोगो देख्न सक्नुहुन्छ यो लोगो तपाईँले यहाँतिर पनि हाल्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँले आफैले डिजाइन यसरी क्रिएट पनि गर्न सक्नुहुन्छ सो हाम्रो एउटा सिम्पल डिजाइन टेम्प्लेट युज गरेर हामीले क्रिएट गरेका छौँ सो हामीले चाहिँ एउटा टेम्प्लेट अनुसार चाहिँ एउटा थम्नेल चाहिँ हामीले क्रिएट गरेका छौँ सो यदि तपाईँलाई यो भिडियो चाहिँ राम्रो लाग्यो भने तपाईँले यो भिडियोमा लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ हामीहरू फेरि पनि एउटा नयाँ भिडियोमा भेट्नेछौँ तबसम्मको लागि stay safe stay healthy and bye bye